sooka oyagalize abantu olunaku olukulu olwaleero bannange abantu mwenna mwenna mbaagaliza abantu ba mukama olunaku olulungi olwa mazuukira ga mukama waffe yesu kristo mukama waffe era mbaagaliza olunaku olulungi nenaku eziddirira zibeere za mirembe awo wenyini nyini tukule ku stage nga oli n'omuvubuka maanyi mangi enagi eri waggulu nnyo hmm. omuvubuka oyo ategeeza ti kuru bimbo bali mu nyimbo eh omuvubuka oyo manyinza abavubuka bano ngezaako okubalaga nti yadde byemukola webiri naye n'ebyaffe byaliwo egamba ngezaako okubalaga nti ate kati siba nnyo nga bwe bakirowooza naffe ebyo twabikolakola dde ate n'okubisingawo kale twayimbya oluyimba olwo nga tuluyita ndi guno mulembe ki olw'okwagala okusomesa abantu nti yadde kino weekiri nejjukirako n'ekyemabiga nti kyali kyakabi hmm. kati oyo omwana gwetwanjulidde hmm. mutabani wo ddala oba just mutabani wo mukuyimba kati ate lwaki mba nerimbika nti mutabani wange naligambye mutabani wange mukuyimba hmm. naye era owulidde njogedde nti mutabani wange gwebolaba tasaanidda tasaanidde ah, omukulu ah, njisaba sooka okubuulira amaanyi mangi hmm. anti kakati munnaaye abakulu abatusookawo hmm. bano bataata hmm. bayimba ne bakola ebyabwe ensi n'ebisiima kati kyekiseera naffe omugigi omupya naffe tubeeko kyetugatta ku entertainment industry oba music industry ye uganda so kati ffe tulina ebintu byetuexposinze mu nsi zetutambuliramu ne ku mulembe gwaffe nga bwe guli ensonga lwaki mu luyimba mbadde munyonyola nti omulembe guno gwakabi nnyo okusinga ogwabwe olw'ensonga bintu bingi ebyanguya obulamu ebitaaliwo ku mirembe gyabwe of which nga nabo ate kati babyeyunira era babikozesa kule ngosika break dance mzee agezeza kusika nga amani <laughs> amani mtuma kwaga na ngo mubiri go kuleka ngo wada na mutira ku stage tata watu mwana anti kakati mzee yo no mulaba mzee ndabanga utamulega nuni atenze no mulega ebicha nakiriza takiriza ye mu byadala takiriza ndabye nze ngo muvubu kamuleze nyi ntuuse n'okumusaasira nga ndaba mulega nnyo eh. Eh. omanyi emibiri gyabwe hmm. atejifaanagana gyaffe hmm. ah, egyabwe giridde nyo ebikokokoko biki biki ebyo era tubasinga gaasi gaasiba e- omulembe guno akabinyo tomanyi wadda egyaffe twalyanga muwogo nabijanjaalo hmm. nebidoododoodo kati mwe mubisanzeemuzeeyi ah, bababuulire kulya biki ebyo nga bojje south africa era oyagala biri eri ebyaffe byetulya eh, eh. era akola oda yewamu ebyeri vane kubya oda buli kimu kyetulya eh. kyagamba nti eh, junior ekyo nno kyakabi wamma nakolera wa woda yanakati mba nakolera wa woda yanakati <laughs> era bwosanga ebikoko nawe inakola woda ya bikoko kakati mumbeere eyo ndowooza era mumulaba iyo hmm. ebintu bye byakulemerako hmm. genda n'omugamba muzeeyi kino kyo kireke gamba kati ate gweoba osobola okukikola kale nze lwaki mba sikikola mugamba nti ati emyaka nagamba emyaka gibadde ki emyaka just number oba tolina kyakwongerako mm, ah, kati nawe ono mutabani ogwoleese gwolaze ensi ogeze mutayamenti yakuyimba anti wuyo omulaba mulaze ensi njagala naye yerwaneko ngaffe bwetwerwanyeko nze omulimu gwawe gwakumulaga nsi mm. so sikukola ebyo byakola mm. wabula byakola yalina okubiraga ensi nze omulimu gwawe gwakumulaga nsi era nze ogwange ndowooza mugula bankukola wali wadde omubuulya n'omuganda omuyinza okinda kise nno erimu enkokola nnyingi nedda mm. enkokola era zijjira oyo mm. ayagala zibeerewo mm. ffe tetubaddewo tetuyimbya enkokola zaali zalagawa ekiri ekintu kimu musiki kigoyimbye abantu babuulidde ki enkokola tezirina kiziyinza kusobola nga myezi kigwa okuba gyali abantu bajja kukuba enkokola bakoowe bokka nga bala musiki yakuwaniridde aso ah, si bantu abo abakuba enkokola tebawanirira wabula abantu baliwo okukuba nkokola nakuseeka nakugaya byokolaki nakwogera bikulemesa kati gwe sitobawuliriza ennyo nogaa nti mpuliriza abo abannemesa era ekitegeeza oba ogenda kulema katabadde bakugamba nti mutina omukaabi okuze waleetedde omuvubuka bwe anagezaako kyogerako ngaomugamba wuyo mulumbe eh, wuyo mulumbe eh? Eh, oba obiyita ompita mwangu nze bampita mulyazaawo mulyazaawo ngawazizaawo awo ondooza okitegeera songa yadde nange nkyali mbo nkyali naawe nabadde inakye natoleddwa nako zendaba ninga ngeyakatoolako obuto naye mugambe nti abakyala basa mu indasitry atunulire okuyimba abakyala soka baza ebbali eh, wadde mubuulirire ebyaddala muzeeyi kuba obimanyi eh, kakati byebyo abakyala hmm. tabigendabi ate te bwebaba bebaze awo oba owedde bwebaba bebeerese anti owedde hmm? owedde naye nga ate bagamba abakyala be bamama b'eggwanga kati lwaki embambaabamama ah, b'eggwanga pima bamaama olina okuba ne maama oyo bwenkuleetera shiba nga ye muwalawo kibi ate nina gwe ŋŋaana nze ndi muzadde buli ajja mbataata ino ndi munteekateeka ndi mukwogereza <laughs> sirina gwe ŋŋaanajakudda kuba nobagamba musimanyi abakyala abakyala ffe tubafuga abasajja nkulaba tusobola kugamba nti ate abakyala mubaleke hmm. ng'ate omusajja yabeezaawo omukyala era olaba omukyala ate alina musajja hmm. ngaembeera yo eba ebulamu kati kyova olaba ojja kulaba bwe naleeta shiba olaba oba embeera yena asigala yemu badde ngamba nti ogenda kukuŋŋaanya abakyala ba uganda bonna ah, era olondamuolondamu omu gwosobola <laughs> eh, obubaka obusembayo bubire mukaabya nemutabani mm. wo obubaka nze obusembayo buli bumu nsaba mutabani wange muwagere nga nze bwemumpagidde ate era mbeebaza bannange okumpagira ennyo bwe mutyo nina akayimba kanakubyakapya bakayita nkola byennyumira kayimba ku mukanoonye ku youtube gye kali buli wamu wonna kayimbako mukanoonye tulina akayimba ketwayimbye nomutabani wange ketwatuumye mulembe ki tubunoonye obuyimba obwo bwanyumidde nnyo abantu era nsaba mutuwagire nze n'omutabani omutabani obubakawo obusembayo nze eri bannauganda akagereka kiri nti mpangalira south africa hmm. naye njagala kugatatafaali ku music industry ye uganda hmm. nolwekyo nze nkoppa nnyo ebiri ebweru mm. okusobola okuba nga mbigatta mu muziki waffe ow'e uganda mm. naye mm. nawankubadde waliwo enkokola nze nsaba bayimbi bannange tukwatagane kuba buli omu alina kyasobola okugatta ku munne bwe tuba nga tuli bakulwana kulaba nga indasitule yaffe evuganya n'abanigeria evuganya n'abasouth africa ku international level suubira nga bwe tukyali bamisaayi mito tugezeeko nnyo okulwana okukwatagana okusinga okwawukana so nange nina akayimba akapya bakayita mufere era n'oluyimba lwe twayimbye ne muzeeyi ng'annyonnyola ku mulembe gwabwe nange nga munyonnyola ku gwaffe mm. bakayita mulembe ki mm. zonna nnyimba nnungi nina n'ennyimba nnyingi nnyo ze nnyimbye mm. era gye ziri ku youtube gwe genda onoonye mukabya junior gwabadde tamuteekangako birowoozo oyite muwaaka waffe olabe kyewetaaza okuwabula owabule naye ate mutuwagire nnyo kubanga bannayuganda bwe mutatuwagira naffe tuggwamu amaanyi agabasakira ebintu bye tuba tusobola okusaka ebweru w'eggwanga ne mu nsi ez'enjawulo n'abantu emikwano gye tusobola okukwatagana nagyo Yes, I will.